bi čovjek ribu lovio, lovio cijeli dan A ulovio ribicu zlatnu, a ulovio okay. ribarski san Još primi ovo Er more Digli smo se jutro u šest I onda smo se spremili i išli smo si Evo ga ja, Fabian i Karlo. Ne same toči fejst, a slaba korist. Sosta. Ja. Eto. Kaj bi Tebe ovaj tatec, ne treba? Ne treba. Okay. Još ima jednu lovu i da se tradov za brod. Možda to ne. A ne kak ti misliš? Ajde ga odi ti, ti, ti. Te nama ga gotim, da zvaži ti. Pa dobro. Dobro, dobro. E, treba nam e, više vrsta ribe luk, mrkva. Treba nam začina, na primjer fant, sol. Na pol. Ma ne treba, ovo lak šamer. Nametati poslije boste sami primetili, na pol pregori, sami me podmećuš, Kuži. Dečki, ajde dođanje. Evo, danas smo se zaputili prema Ravenskoj kapeli, tamo je jezero jedno dosta djeci iz mog razreda koji su iz Gregurovca, e, tamo često kuhaju fiš, paprika, šidu, ribolo. Ostani. <laughs> Ja osobno nikad nisam bila tamo, ali pričali su mi da je jezero umjetno. Pročitala sam u Klinčeku da ima oko 12 hektara. E, da ja živim blizu jezera, znači ja sam bila više puta na jezeru. E, moja dva brata su učlanjena u taj nekakvim klub, kako to bi se moglo reći kao klub. E, članarina za, do 13 godina je 100 kuna. i svi smo tu, na noge se gledaš me, ja topim se, hajde priđi mi. Gotovo se. I, jel valja? Treba sulje. Той искаш как бы то исполнил. Ми потонули. Изгледа супер. Мене Нisi ni probala. Znam da sam probala. Ja sam žrtvovala sebe za fišt. Gdje je babuška ovdje? E, voda mi je u čižme kako smo nani trsti. Babe! Koliko si ti zrna del na ove? To su A šta bacaš kukurezu? To nije tvrda kukureza, tvrda kukureza, prekuvana kukureza, ali opet tvrda kukureza. O, ribu, ribu, ribu, da. Jasmina je lovila ribu! Kad je tako, kad si takva, vidim nek me drugi hvata. Ja nisam čovjek od jedne želje i pustit te istina.